veritat és que un se sent molt acompanyat. No? I jo crec que no és un que se sent molt acompanyat, sinó que som uns nosaltres que ens sentim molt acompanyats avui. El poder sempre ha volgut personalitzar i probablement perquè és un procediment judicial doncs aquí s'ha d'introduir uns noms i uns cognoms, no? però si una cosa hem de tenir molt clara és que aquí el que s'està atacant és una manera de fer i una manera de fer no només sindicalisme sinó de fer la universitat que jo crec que, a més, si haguéssim d'anar a buscar responsables, doncs podríem anar a buscar responsable, com a responsable gent que fa 20 anys aquí estava ensenyant i estava compartint amb els seus alumnes que la universitat havia de ser també projecte de futur, projecte de futur per una societat. No? I segurament perquè alguns de nosaltres hem assumit això i ens ho hem cregut, doncs, alguns ho hem fet sindicalment, d'altres ho han estat fent en uns altres llocs, però la gent de la CGT UAB doncs hem considerat que fer-ho sindicalment era una manera vàlida i era una eina per poder, a través del nostre dia a dia, en aquest cas també com a treballadors i treballadores de la universitat pública, ajudar que l'educació fos una eina per aconseguir un país lliure, per aconseguir una societat justa, etc etc. I tenim molt clar que el que s'està denunciant aquí és això, i us posaré uns exemples en el moment el procediment eh, que comença per una acusació concreta per uns fets concrets s'amplia al juliol del 2013 arran d'una declaració, declaració davant de la policia d'una vicerrectora, de la secretària general i del rector de la universitat en què diuen tot això és conseqüència d'un entramat format per la CGT de l'Autònoma, format per la coordinadora d'assemblees de facultat pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i de vegades amb la participació d'elements de la CUP, de, de la CUP que ja ho A partir d'aquí s'identifica una persona com se'n podien haver identificat d'altres. Què va passar el juliol del 2013? Bàsicament, el comitè d'empresa va trencar negociacions amb el vicerrectorat de personal eh, acadèmic per una situació laboral que afectava pràcticament 180 professors i professores de la casa que a judici del comitè estaven contractats de manera fraudulenta i que el rectorat havia anat dient amb diferents reunions en cap de departament que pensava fer fora aquella època. I això és el que va passar. La relació us afecta? mai ho sabrem, perquè òbviament la gent que va introduir el nom no ens ho dirà, relació causa-efecte que es denunciï o que hi tant unes sigles sindicals en aquest cas, doncs des del nostre punt de vista hi és. I us citaré alguns exemples. Jo crec que alguna de la gent que apareixem en aquest sumari, tant a nivell individual com a nivell d'organització, hem sigut agents actius i ningú se li escapa amb diversos processos de debat polític que hi ha hagut en aquest país sobre la universitat i quina havia de ser la seva funció. Tothom recordarem com es va resoldre Bolonya, Bolonya el debat sobre el cas Bolonya, a cops de porra, amb detencions, amb estudiants expulsats, amb estudiants denunciats. Nosaltres, el CGT i molts altres, els que estem aquí avui i molts altres, hi eren. Probablement per això el nostre nom apareix aquí. Tothom sabem també el que va passar en els anys posteriors, quan va començar la política de retalles, retallades pressupostàries, amb desenes i desenes i centenars de centenars de professors i professores joves acomiadats de la carrera acadèmica, tant a l'Autònoma com a altres universitats, i la CGT hi era. I quan vam començar a dir que això no només eren retallades, sinó que darrere hi havia construir la universitat com una empresa i com una caixa recaudadora a través de la privatització dels màsters a través de la creació de consorcis privats de recerca, a través d'una sèrie de matrimonis tan perillosos com les fundacions, alguns dels quals, per exemple, en el cas Innova de Reus, que recordeu, va comportar la detenció de tot un ex-rector de la Universitat Rovira i Virgili, testimonien que existeixen com a mínim aquestes relacions, eh, la CGT lliure. Perquè és per què s'està produint aquest atac, que no és només un atac penal, sinó un atac de ridiculitzar doncs nosaltres, sabem com s'està ridiculitzant l'acció sindical quan hi ha reunions de cap de departament, etc. de dir, no, això són els sindicats. I la ridiculització constant de la protesta, tots ho sabem. Tota aquesta situació amb aquest sumari forma part d'això, d'un intent d'aniquilar per la raó de la força, la força de la raó en el debat entorn com ha de ser la universitat. I davant d'això, precisament el que, el que jo crec que recollim el guant que ens ha llançat en aquest procediment penal i diem, doncs el debat ha de ser un debat polític, públic, divers, i és per això que estem aquí doncs, explicant aquesta situació. Una situació que recordo afecta fonamentalment a la repressió d'un debat que és polític i que arrenca precisament del desig de fer una universitat transparent, social, implicada amb el que passa en el seu.